Théo Langlois, le Nantais. Et il aimerait bien, il n'a pas la pression Théo, c'est déjà une belle, une belle, performance pour lui d'être en finale. Il a déjà réussi le hold-up. C'est l'outsider de la finale, Théo Langlois. Allez Allez Alban, prends ton temps. Alban Levier, massif. Maintenant, il peut y rester trois quarts d'heure sur le bloc. On fera par descendre. Oh oui Oh oui Oh que oui Oh oui le faire. Ah, attention, faut pas qu'il perde euh, l'adhérence. Ah oui Jérémy Bonder eh ben, pour moi, c'est euh, un super week-end. Euh, j'étais venu pour voilà, me remettre un peu dans le bain et puis me réhabituer un peu à ce que c'est à ce que c'est d'être de ce côté-là de la barrière, parce que bon, c'est bien beau de donner des conseils et d'entraîner des gens qui font de la compète, mais à force on oublie quand ça fait trop longtemps et donc voilà le but c'était de se faire une petite piqûre de rappel et puis voilà ça a marché un peu, euh, un peu au-delà de mes espérances donc euh, c'est super. puissant qui, t'a marqué, euh, qui reste gravé euh, Après le bloc 3, quand je commence à prendre euh, un bloc d'avance sur les autres et je j'ai pas hésité, j'ai changé de méthode et une méthode que je pense pas que les ouvreurs avaient prévu. et j'ai réussi à passer comme ça. Du coup, ça me met dans une position un peu plus confortable pour la suite. qu'elle développe pour plus rapidement. Attention parce que ça peut être pas mal pour elle. Faut juste qu'elle y reste pas trop longtemps. Si elle reste trop longtemps, elle va dépenser trop d'énergie. Elle a des longs bras. Oh, c'est bon bah, J'ai clairement craqué dans le bloc 2 et euh, le moment particulier, c'est réussir à sortir le bloc 3 euh, à la dernière seconde et euh, le dernier bloc où j'avais vraiment la rage et j'avais vraiment envie de le faire. Toute la frustration du bloc 2, je l'ai remis dans le dernier bloc avec l'intensité et ça a fait... Euh, c'était magique. premier coup. Ça veut dire qu'elle va avoir euh, encore de la puissance, Charlotte. Allez, ça Allez, la fin, elle est difficile. Allez, Charlotte, allez On lâche rien. Allez, est-ce qu'elle va mettre... Euh, oui, le gainage. Le gainage. Alors attention, parce que là, elle est fraîche. Elle a pas mis tant au sec comme Hélène Jolito Là, on sent euh, Ouais oh, oh, Attention les deux Et de deux. Oui. Oui. Oui. Oh, oh, oh, Oui. Mesdames et messieurs, innovation pour Charlotte Durif. Attention, Fanny Zimmer, elle était troisième du classement provisoire, elle peut être elle peut remonter la deuxième position du podium. Marie Tourné, elle est pour le moment en deuxième position. Si elle sort le bloc, si elle le sort, elle peut être championne de France. Elle peut être championne de France. Ça sent bon C'était une super compète, il y avait une super ambiance et les blocs étaient très variés, donc euh, c'était agréable de grimper dans des styles très différents. Il y a un moment particulier, c'est les jetés. <laughs> Normalement, je suis pas très forte en jetés. donc là, ça faisait plaisir d'arriver à s'exprimer dans des mouvements dynamiques. Non, je l'attendais pas trop. Je, je, pensais pas faire la saison en septembre, et puis. Euh, bah voilà, j'ai fait les départs, les régions, puis je me suis retrouvée en France, alors euh, bah, c'est super. <laughs>